deze week in Le Bourgeois een record aantal concerten van André Rieu op het feithof in Maastricht. 30 keer heeft dat nog meer druk en nog meer spanning op Of is het ja. hetzelfde als drie? Ja, zeker. Daar, I know that a lot of people believe whatever because they don't understand and they don't know. But I rather would like to take the freedom to say, okay, I don't know, so I don't know.